इंट्रोड्यूसिंग जिनका नेल्स जिनका नेल्स एक अनोखी डिजाइन है जिसका सर एक सामान्य कीले की तरह है लेकिन उसके विंग्स की वजह से आप उसको आराम से उंगली से पकड़ के दीवार पे मार सकते हैं कोई ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है आप इस पे कीज फोटो फ्रेम्स और कपड़े भी डाल सकते हैं जिनका नेल्स पे आप तीन किलो तक का वजन आराम से डाल सकते हैं आप जिनका नेल्स को बाथरूम या किचन के टाइल्स के बीच में भी मार सकते हैं कॉन्क्रीट पे भी मार सकते हैं लकड़ी या प्लाईवुड पे भी मार सकते हैं